Bienvenidos a nuestro canal sobre el desarrollo sostenible. En este canal queremos concienciar sobre el tema a jóvenes ingenieros y estudiantes. Aquí podréis ver un par de vídeos sobre la producción y el consumo responsable. También os invitamos a que echéis un vistazo a nuestras playlists donde encontraréis unos vídeos muy interesantes relacionados con el tema. Esperamos que os guste y que aprendáis mucho.